Thank you for coming out, everybody. Bueno, lo voy a platicar en español. Muy buenos días. Para mí es la primera visita a Uruguay y he tenido muy interesante un día que estuve aquí. Um, creo sí que es un honor un placer para mí para estar aquí con el ministro mi conmigo, el embajador Pica, nuestra embajadora Hermoso, porque las relaciones entre nuestros países es muy positiva. Trabajamos muy bien. Tres temas, tres temas que eran muy importantes para los tres países, los platicamos ayer. Bueno, tenemos mucho tiempo platicando tema era de, los cítricos, que en julio se publicó la norma final en Estados Unidos, en septiembre se firmó el plan de trabajo y mañana, Dios quiera, llega el primer embarque de cítricos de Uruguay al Puerto de de Estados Unidos. mil cajas naranjas y ojalá que en poco tiempo yo puedo ir a mi tienda, mi mercado, Safeway o Harvest Eater y voy donde venden las frutas, y va a un marco que diga producto de Uruguay. Los felicito, de verdad. Otro tema que es muy importante para Uruguay es el tema de, carne de ovino Hoy, en el registro federal en Washington, D.C., se enuncia la regla, la norma final que abre el mercado de Estados Unidos para la carne de ovino de Uruguay. Y es muy importante, es muy importante también porque yo, yo vengo del campo, yo tenía negocio de ovinos, entonces, este sector yo lo conozco muy bien. Y entonces, ah, yo sé que va a ser muy importante, va van, a tener éxito con su carne de canonización. El tema tercer, que es muy importante para Estados Unidos, es la exportación de, ganado en pie y carne de res y productos de res Estados Unidos a Uruguay. Javier, nuestro ministro, nos aceptó nuestro certificado de sanidad y protocolo. Muchas gracias por su apoyo. hoy vamos a hacer una recorrida del campo, que para mí es muy, muy importante. Es importante ir y ver la producción, ver, no sé si vamos a ver patadoras pero yo, yo soy como niño en Navidad. Voy a salir al campo a ver la producción en el país, también muy, muy importante. Ah, y pues también el sábado tengo una reunión con el presidente de Mujica, que para mí es un, gran honor, y vamos a platicar varios temas. Pues yo quiero platicar con él de agricultura, la ganadería y del campo. Entonces, para mí eso es muy, muy importante.